warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sharing atau membuktikan bahaya stiker WhatsApp pada handphone khususnya memori ya tanpa kita sadari teman-teman kita banyak mengirim WhatsApp dan kita tak tahu apa efek sampingnya jadi berikut saya akan sharing atau membuka yang selama ini tidak kita ketahui Oke, langsung aja. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, pertama, handphone harus dihubungkan dulu ke PC ya, atau ke laptop. Lalu, di situ kita lihat. Ya, perhatikan, Explorer. Ini handphone sudah saya hubungkan ke ke laptop. Oke, ini adalah memori handphone saya. Bayangkan saya jarang foto, video, tetapi memori saya yang penuh. Apa isinya? Mari kita bongkar. Nah, saya menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi teman-teman bisa lakukan ini di rumah atau langsung di tes. Hubungkan handphone ke laptop atau ke PC, lalu lihat ini ada handphone kita. Ini ada memori internal. Internal biasanya pada umumnya ke handphone ya bukan ke memory card, kita klik. Oke, karena saya menggunakan WhatsApp bisnis, saya akan klik ini. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan WhatsApp biasa, ya klik WhatsApp. Oke, ini saya bongkar dulu punya saya. Ini WhatsApp bisnis. Setelah itu, petunjuknya kita klik media. Media, ini dia media. Ya, lalu kita cari WhatsApp bisnis stickers. Nah, disinilah stiker teman-teman yang kirim ke page, ke grup. Jadi semua stiker-stiker teman-teman yang kirim di grup. Jadi bukan bukan kita aja ya, semua teman-teman yang pernah ngirim stiker ke ke ke grup akan tersimpan di sini dan akan memenuhi memori handphone kita internalnya. Jadi bahayanya adalah memori kita akan cepat penuh maka handphone kita akan secepat lelet. Itu baru stickers ya. Ini kita lihat, kita saya klik. Bayangkan nih, ini kemarin baru saya hapus, ini sudah masuk lagi. Ini kalau dihitung ini bisa ribuan. Nih stiker. Ini nggak terbaca aja ya. Nah, itu yang baru dari stiker. Belum lagi dari voice note. Ada teman-teman nggak sempat ngetik melakukan voice note. Voice note itu akan terekam atau tersimpan di memori telepon, khususnya di bagian WhatsApp media. Ya, jadi saya ulang lagi ya dari awal. Pertama, handphone dihubungkan ke PC atau ke laptop, sudah terhubung. Lalu ini ada internal, ini memori handphone ya. Kebetulan saya nggak menggunakan eksternal karena saya jarang menyimpan file. Lalu kalau misalnya teman-teman punya WhatsApp ya klik WhatsApp. Kebetulan karena saya punya WhatsApp bisnis, saya klik ini. Lalu menuju ke folder media. Lalu kalau kita melihat bisnis stiker apa stickers, ya kita klik ini. Inilah stiker-stiker yang dikirim oleh teman-teman di grup sehingga memenuhi memori handphone saya. Dan kalau ini nggak saya kontrol, ini bakalan penuh sehingga kerja handphone saya jadi lambat. Jadi apa yang harus saya lakukan? Solusinya adalah dengan menghapus ini menghapus langsung kita kontrol A langsung tekan delete ini menghapus semua stiker yang ada di handphone saya di WhatsApp hmm, begitu juga voice note ini akan makan memori juga ya jadi sekian dulu jadi teman-teman sudah tahu bahayanya ya bahayanya itu memori kita cepat penuh dan handphone kita akan lelet jadi solusinya Hubungkan handphone ke PC lalu, lalu dihapus, baik itu stiker maupun uh, voice note. Oke, okay, teman-teman, itu aja dulu sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.